ලස්සන හොලිවුඩ් මූවිය එකක් ද ඩාක් නයිට් කියන ෆිල්ම් එක මේක මේ පදනං වෙන්නේ හරි බෑන්ක් රෝබර එකක් සම්බන්ධව බලන්න එක ඔන්න සර්ච් කරලා මම ගිහලා බලන්න YouTube එකේ එහෙම තියෙනවා මේ බලන ගමන් ඒක ෆිල්ම් එක නැත්නම් ඇත්තට කියන්න දන්නේ <laughs> හරිද අර ජෝකර්ලා වගේ වෙස්මුණු තියෙන්නේ අන්න ඒ වෙස්මුණු සෙට් එකක් දාගෙන හරි ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන එන්නේ සම්පූර්ණ බෑන්ක් එකක් කඩා වැදිලා බැංකුවේ තියෙන සම්පූර්ණ සේප්පුව විවෘත කරගෙන ඔක්කොම සල්ලි ටික අර යනවා. සල්ලි ටික අර යනවා. දැන් හරිද? ඒක ඕක වටාගෙතන කතාවක් තමයි යන්නේ. බ්ලැක් නයිට් කියලා. එතකොට ඔය කලනුත් ඔය වගේ බැංක් රොබරිස් ගැන කියවන ගොඩක් චිත්‍රපට තියෙනවා මේ හොලිවුඩ් විතරක් නෙමෙයි බොලිවුඩ් වලත් තියෙනවා. ඔව්. ඔව් කියන්නේ දන්නවද හින්දි ෆිල්ම් වල තිබුණ මොකක් හරි බැංක් රොබරියක් ගැන චිත්‍රපටයක් කියන්න බෑ. ඈ? ඔව්. මෙහෙත්තෝ නම් හැම එකේම තියෙනවා මෙහෙත්තෝ නම් මට කියන්න පුළුවන් ඔයා මගේ ලොකර කරලා අර සල්ලි උස්සපු එකේ මම ඕනක් දෙන්න ඒවහේ සල්ලිම තියෙනවා චිත්‍රපටිය නගපු නැති එක විතරයි තියෙන්නේ නැත්තම් විස්තරය ඇත්ත සත්‍ය සිද්ධියක් අසුරෙන් මම කවදාද ෆිල්ම් එකක් කරන කාලේ මම කරනවා ඒක කතාව දාලා අනේ අන්න මම ආපු නැත් දවස් දෙකේ දීලා තියෙන හැටි මගේ ලොකරකට ෂොට් එක දීලා තියෙනවා තීබ බිස්කට් ටික කාලා අනේ මම ඔය කූඹි කාන්න නැත්තේ මාරු කාසිය නම් මම එකතු කරලා ලොකරගේ දාලා තිබ්බා පොඩි පොඩි වැඩ වලට ඕනනම් ගන්න කියලා මාරු කාසිය ටිකට ෂොට් එක දීලා හරිද මම හිතුව ඒවා මේ බ්‍රාහ්මය යුගවල කාසි කියල එච්චරට මට යුගවල හරි තමන් ඇනි වේමන් කතාවරෙන්න්නකවා පව් ඇත්තටම ඔය වගේ සිද්ධියක් වෙලා තියෙනවා ඉන්දියාවේ ඉන්දියාවේ හරද පංජාබ් ජාතික බැංකුව නගට කියන්නේ හද පංජාබ් නශනල් බැංක ෝ ඉන්ඩිය මේ පංජාබ් ජාතික බැංකුවට හොරු කණ්ඩායම කඩා වැදිලා තියෙන වංජුව හරි ස්වාස කරන්න බැරි විදිහට අනිකරම ඉංගලිෂ් මූවිය හොලිවුඩ් මූවිය එකක් වගේම තමයි. කොහොමද වෙලදී මේගොල්ලෝ. හරි මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියන්නේ ඒ ඒ බැංකුවට ආසන්න බිල්ඩින් එකේ ඉඳලා යටට උමග කාරලා. උමගක් තනිකර පස් කපාගෙන පස් කපාගන්න පස් කපාගන්න පස් කාගන දන්න කොහමරි හරි ඒ බිල්ඩින් එකකින් හාරනවා ඉස්සලා වලක් පහලට. හරිද? බිල හදන බිල්ඩින් එකක් ඒක. එක වලකාරල ඒක වල දිගේ හාර හර උමගේ ඇතුළ ඇතුළ ඇතුළ ඇතුළ ගිල ගිල ගිල ගිල ගිල හරිද ඒ පස්ටිකත් බිල්ඩින් ඇතුළ ගොඩ දාලා තියෙනවා හරි අපි අපේ YouTube channel එකේ දාන්න මේක වීඩියෝ එකකට බලන්න පුළුවන් අපි අද දාන්නම් ඒක හරි එතකොට බලන්න පුළුවන් හාරන් හාරන් හාරන් මේ මේ උමග අරන් ගිල අරන් ගිල අරන් ගිල්ලා බැංකුවට යටින් යනවා දැන් මේ උමග හාරගෙන මේගොල්ලෝ බෑංක එක බිල්ඩින් එකට යටින් යනවා ගිල්ල ගිල්ල ගිල්ල ගිල්ල ගිල්ල හරිද මේගොල්ලෝ උමග මතු කරන්නේ කොහෙන්ද නේද බෑංක එකේ ලොක රූම් එකේ සේපුව තියෙන සේපුව තියෙන තැනින් තමයි උමක උඩට මතු කරන්න බලන්න කොච්චර එකන්නේ තෙන්ට හරියටම ඇවිල්ලා මතු කරන්න කියන්නේ කොච්චර නම් ඒගොල්ලෝ සූක්ෂම සූක්ෂමද කියලා හරි කොච්චර සූක්ෂම වෙන්න ඕනද දැන් සාමාන්‍ය අපි මූවිස් වල දැකලා තියෙනවා අතන හොලිවුඩ් මූවිස් වලත් දැකලා තියෙනවා බොලිවුඩ් මූවිස් වලත් දැකලා තියෙනවා දැන් ඔය ප්‍රිසන් බ්‍රේක් වගේ වල ගිහම හිරක වල කඩාගෙන තුලින් යන්නේ ගිහිලා තියෙන්නේ ඌමන් හාරගෙන හරි ඉතින් ඒ වගේ අපි දන්නවා හැබැයි මේක ඇත්තටම ඉන්දයා වෙච්ච සිද්ධියක් උමග හාරං හාරං හාරං හාරං ගිහිල්ලා කෙලින්ම සේප්පුව තියෙන රූම් එකෙන් තමයි උමග උඩට මතු කරන්නේ. මතු වෙලා මුළු බැංකුවේ තිබුණු සියල්ලම රත්තරම් බඩුද සල්ලිද රත්තරන්ද සල්ලිද ඔන්න ඔක්කොම සෙට් එකම අරගෙන ආපහු උමග දිගේ ලස්සනට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගිහිලා තියෙනවා. දැන් මේ බැංකුවේ සල්ලි රත්තරන්පුරට ආපු කට්ටිය ඉතින් දැන් ඇති ඉතින් එයාලට හොඳටම ප්‍රෙෂර් තද වෙලා. හඳේ ඇති. සෙට් එකව. ඒගොල්ලෝ පොඩි විරෝධතාවයක් එහෙම දියත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් බැංකුවේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධව මෙහෙමයි මෙහෙම කියලා ඒගොල්ලෝ පාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක කිව්වට ඒක ප්‍රාන්තයක මේ පොඩි බැංකුවක් නේ කියලා කූවට මේ තාක්ෂණය ඒව මේව නැහැ මං හිතන විදිහට මං දැක්ක විෂුවල්ස්. ඔය එකෙන් ඩාලින් මං කිව්වේ Punjab National Bank of India කියලා පංජාබ් වල තියෙනවා. පංජාබ් වල. හරි. ඉතින් ඒ නිසා කොහොමවත් ඉතින් මොකක් වුණත් හරිද? කරපු වැඩේ තින් බලන්නනේ. මම මේ කතා කරන්නේ හොරකම හොඳයි කියන එක නෙමෙයි. හරිද? ඒ ඒ ඒ ඒ දීලා තියෙන ගේම් එක බලන්නකෝ. ඒකනේ. ඈ? චර ලොකු උමගක් ඒ කපනවා කියන්නේ නේද? ලේසි වැඩක් නෙමෙයි වෙන්නේ නැති. අම්මපා මට හොරු ටික අහුනොත් එහෙම. ආ? මොකක්දවා මේ අනුන්ගේ ඉන්ටර්නශල් මේවල්ට පල් සම්බන්ධ ඉන්න තියෙන දෙයක් රොටියක්කාගේ මම හොරුටි කවුනොත් මම මොකක්දන්න කරන්නේ මම උන්ගෙන් අහගන්නවා හරියටම තැනබල්ල උමක් කරන් කියලා මතු වෙන්නේ ගානට හරියට කොහොමද ඒක ඒ ටෙක්නොලොජි එක කොහොමද හොයාගත්තේ කියලා හරියටම තැනෙන්ම උමග හාරගන්න පුළුවන් බං හරිද හරියට තැනෙන් මතු වෙන ටෙක්නොලොජි එක හරියට අහගන්න ඕන කොහොමද කොතනින් දෙන්නේ කියලා මොකද යටින් යනකොට හොයන්න බෑනේ පොළොවස් ඉදි කොහෙන් දෙන්නේ කියලා හොයාගන්න බලන්න ඒගොල්ලෝ හරියටම කොහොමද මතු වුනේ කියලා ඒමුණනං <laughs> ගොඩක් දෙවල් <laughs> <laughs> අතේ සතේ නැතු අපම ඉන්න අතරන හොරකන් කරන්න ඔන්න එම හොරකන් කරන්න යන්න එනට වයිට හොරෙන් ගෙදරින් රිටන්න පුළුවන් නැත්තහා එන්න යන්න එන්න යන්න පුළුවන් අවුලක් නැතුව